Sí, señora. Diga. Ah, es que tengo que abrir aquí una puerta. Y no me da... A porta están ali, ó. Ya está, ya está. Ah, a porta da ira. Perdón. Porta virtual. Xa pode empezar cando queira. Pois confeso que coa fame que teño estes momentos xa, despois de toda esta mañá, madrugar tanto, Non sei se vou falar ou empezar a pegar dentelladas. E a verdade é que nós presentamos esta emenda por congruencia, incluso por congruencia de carácter formal. Non? Confío en que se recoñeza que por unha vez, por lo menos na oposición, pois cuidamos as formas e non fixemos disparates, nin todos os que nos ven dicindo que non sabemos nin facer emendas porque, lóxicamente, se si nós presentamos enmendas no debate de totalidade eh, que eran conducentes a incrementar o estado de ingresos destes orzamentos que boa falta lle fai pois eh, correlativamente con eso pois entón aquelas por exemplo que significaban aumento de ingresos non financeiros, polo tanto tributarios ou para tributarios, para fiscais, que requerían, polo tanto, enmendas ao articulado, pois había que presentar as enmendas ao articulado. Como nós non partimos da base de que a maioría mm, se conduza no Parlamento de maneira que ignore a existencia de un segmento da cidadanía, maior ou maior menor en magnitude, que non está representado polo grupo maioritario, senón que está representado polos outros. Como sempre partimos da base de que os parlamentos son para razonar, non para descalificar, como partimos da base de que todos, todos os eh, cidadáns teñen dereito a sentirse representados e que a súa representación sirva para algo, como distinguimos entre razón e o dogma, como pensamos que na modernidade do século das luces impuxos a razón sobre os dogmas e, polo tanto, o raciocinio, a argumentación, a demostración no canto da apologética, ah, pois eh, non sempre eh, que practicamos un optimismo razonable respecto do xénero humano e a súa capacidade de, de conducirse con, con arreglo á súa condición de homo sapiens sapiens non de nares dentalensis, ni menos ainda de Peter Camp trupus erectus, e menos aínda de antropomorfos que o simio, pois entón eh, todo isto nos conduce a pensar que eh, cabe a posibilidade de que algunha das enmendas articulado que se que, que, que, esta, que establecen a, a base, a apoiatura normativa para a obtención dos recursos adicionais, por exemplo, eh, da enmenda que nos presentamos de ampliación dos ingresos no tribunarios, pois que sexa aprobada que se considere que en algo razonamos e que, por lo tanto, que algo é perfectible, e que o proxecto de orzamento é perfectible. E no caso de que eso sexe así, entón, evidentemente, que só diría lugar é que, aínda que fose rexeitada a enmenda de ampliación dos... Eh, a, a aprobarse a, a base xurídica, obtería que operar o goberno de maneira que houvese as consecuencias conseguintes. En definitiva, que, por tanto, podía, ao longo do resto do debate, non o de totalidade que non agota o proceso de tramitación do debate parlamentario, menos agora en que a diferencia de hai, por exemplo, pois no anos 90, como xa dixen unha ocasión aquí, cando un vai consultar o día de sesión, resulta que o debate dos orzamentos para 1990 comenzaron martes pola mañá e remataron berres pola tarde, ao de totalidade. E non se despachaban unha xornada como agora tampouco se votaba a gallope, non sei se en burro, de a cabalo, no de Don Quijote ou no de Alejandro Magno, pero eh, como acabamos de facer agora, que casi non sabe un que botón ten que apuntar, ademais son pequerrechiños, cada vez máis non se leo que pon eu, sobre todo que temos xa presbicie. En fin, entón había que prever que eh, houvese algún eh, resultado de votacións que orixinase un cambio na na magnitude dos orzamentos, etc., o que é contido do artigo 2, que para eso é práctica parlamentaria que se chega ao final. Que se deixa ao final, como agora, non? Para votar. Por tanto, cando se di que nos estamos aquí a piñón fijo a, a decir que non, Pois resulta que se invertiron os términos. É dicir, que o grupo o que pasa é que de un recital de como non se admite absolutamente, xa non digo que nós desta banda alguén teña algo de materia gris, capacidade de raciocinio, algunha idea, algunha aportación positiva, senón que é un debate ficticio, inexistente, onde, como unha fábrica de charcutería, se en vez de entrar, pois, cando se fan chourizos, pois, todo o que xa sabemos que era, incluído o pimentón, a ser posible de da vega, pois, eh, pois entrasen xa os chourizos feitos, non? E iso só ocurre en determinadas instancias de poder. Non? Isto que os chourizos entren feitos e saian igual que entraron, eh, impolutos e sin tocaros romper o cristal, eso ocurre só en determinadas instancias de poder, do poder real, do poder real, bueno, neste caso real incluída a monarquía neste momento, claro, uh, ah, e a Casa Real, pero no poder real no sentido da realidade, no poder fáctico, no poder dos poderes económicos. Dos cales, pois, a clase política dominante hoxe non é máis que monecos do ventríloco, francamente. Non foi así. Entón, de pouco vale que un razone. A min estábame recordando nestes últimos treitos deste proceso de tramitación, que non sei se de debate, un bello chiste que cando era rapaz menudeaban eses chistes que daquela consideranse moi transgresores. Supoño que xa non se contan, de logo os meus netos non se lle contan, e además non son vos, son chistes moi, no fondo, moi do tempo do franquismo, non? Aqueles de Jaimito, non? Personaxes eh, protagonistas dos chistes, que era un rillote que sempre era rebelde nas clases e decía cousas que non se lle ocurrían a ninguén. E había un chiste de Jaimito que era que estaba Jaimito na clase de ciencias naturales, estaba o profesor explicando zoología e estaba explicando la hiena. E o profesor experimentaba explicar mm, la hiena é un animal uh, que se alimenta de carroña, que se aparea unha vez al año e que por as noches emite unha especie de ollido uh, ah, que parece unha risotada. Entón Jaimito dice, non comprendo, non entendo. E o profesor entón volve a repetir, non, la llena, non, non, o que non comprendo, lo que non comprendo é como, si come mierda e jode unha vez al año, ¿de que carallo se ríe? Esta es a cuestión. ¿De que se ríen vostedes? Non son llenas, eh? Non, non, non, pero de que se ríen cando se ríen do que paratizamos nós? De que se ríen cando se defenden cosas sobre a sanidade e hai xente que está pasando moi mal, que está morrendo? Dicir, de que se rin vostedes? Por Silencio, a situación social da nosa nación, do noso país, do noso povo. É para a risa. Nos pasamos moi mal. Nos sentimos como propios os problemas da xente, comprenden? Sentimos como propios os problemas da xente, sí. Por eso estamos onde estamos. E nos parece non por nós, unha ofensa aos cidadáns que se faga escarnecemento deles. E, sobre todo, que se ignore, que se negue a súa existencia, que é o que fan vostedes, cando asistimos ás votacións agora, van todas xuntas, entón vese moito mellor, incluso emendas parciais. Hm? Saben vostedes, e vou rematar, porque non ten ningún sentido intentar razonar máis. Carece de sentido, absolutamente de sentido. Eu teño a impresión de estar facendo gilipollas aquí e a miña edad, facer gilipollas, como decía Luis Mariño moitos anos, tal cidade de Galicia é a única onde hai gilipollas de máis de 30 anos. Bueno, pois eu podo ser un deles se sigo por este camiño. Como comprenderán, o exercicio do humor empeza por ter a capacidade de rir dun mesmo. Vostedes non teñen ninguna nin a outra. Son máis tristes que os personaxes del entierro del conde de Orgaz, famoso de Domenico Tetocopoulos chamado O Greco. No proceso de tramitación destes orzamentos sentía, parecía Bizancio asediado polos turcos, e falando do sexo dos ángeles. Vostedes veñen de escenificar un elocuente exercicio de exhortación á cidadanía máis consciente e máis agredida a que exerza directamente o poder soberano para mudar a situación política e resolver os seus problemas. Ou sexa, unha exhortación elocuente á rebelión cívica fronte a un xogo parlamentar trucado a unhas institucións momificadas e a un rexime corrupto e descomposto. Polo tanto, a unha creva democrática con esa segunda restauración borbónica. En definitiva, como se ponde agora de manifesto, herdeira do franquismo, despois de 30 anos, e que habrá que exhortar os cidadáns nós tamén a que acaben ela por vía pacífica, pero non necesariamente nun parlamento que vostedes convirte nunha casa morta, na casa dos mortos de Dostoyevsky. Moitas grazas, señor Beiras.